Thank you. 30センチぐらいに5うん5センチぐらいこれが21ぐらい15センチ 7センチこれもちょっとちっちゃいね中の内径で10 1.5 32センチ。32.5 32.5までの薪は入りますガラス面だけで。 27センチかける8センチぐらいかはいこれはなかったかな フックが2つウインナーウェルロゴですね ちょっと M よりは薄いのかなこれそんな気もしますけど